ために旅立ってシェルチャー悪のプログラムデリトロスの手からマジカルゲートを取り戻すため結城健人はグラディオンと共に立ち上がったマジカルゲートの最後のエリアタイムエリアでダイタリオンとの戦いに挑むケントとグラディオンだがダイタリオンの体内には弟カイトと父タケトが囚われていた ガリューンとドラグオンの協力を得て2人を助け出したケントはビクトリー・グラディオンと共にダイタリオンを倒すのだった世界中が平和に包まれたかに見えただが再びジャギ爆弾がダイバーランドを襲うダイタリオンはまだ生きていたのだグラディオンは自らを犠牲にしダイタリオンとジャギ爆弾を止めようとする駆けつけたケントの目の前でグラディオンはダイタリオンと共に消滅してしまった グラディオングラディオンまずい我が時の力よグラディオンの時を止めたまえせはしない死なせるものかグラディオン我が命に変えても うしたカロン我は大カロンユキケンとグラディオンのデータはまだ存在しているグラディオンは生きているグラディオンが生きてるグラディオンを助けるためお前の力が必要だグラディオンをすぐに我が元へ来いユキケントどこにどこにいるんだ我はカロンの中に急げ デリトロスがグラディオンを狙っているおいカロンおいデリトロスがグラディオンを ケント君の身に何かがまたダメだわわからないわからないわもう一体何なのデリトロスって <laughs> だからそれを今調べているのだろう、えデリトロスその目的居場所何一つ謎のままだ 一刻も早く正体を突き止めねばマジカルゲートの悲劇が再び起きるかもしれんのだ <laughs> もうあんなこと二度と起きてほしくないわ、うん、ケント君とグラディオンはマジカルゲートとダイバーランドを救ってくれた今度は私たちがデリトロスの正体を暴きそして倒す番だうんおじいちゃん私頑張るわ大タリオンがカロンの中に ほら見て翔さんデリトロスの反応まですると翔さんもしかして間違いないダイタリオンはグラディオンを守るために戦っているんだデリトロスとじゃあこの小さな反応がグラディオンこうしちゃいられない助けに行かないと それにイタリオンは言ってたグラディオンを助けるために俺の力が必要だってでもどうやって助けに行くんだいえグラディオンがいるのはマジカルゲートじゃなくてカロンの中なんだよああそっかちょっと待ってどうしたの翔さんカロンってマジカルゲートの管理プログラムの一部なんだよねうん自分でそう言ってたけどそれなら マジカルゲートと同じようにカロンの中にもダイブできるかもしれないやったこれでカロンの中に入れるよし待っていろよグラディオンケント君僕も一緒に行くよグラディオンはみんなを救ってくれた今度は僕たちが助ける番だよ翔さんうん行こう 行こう大タリオンを探すんだ機能さえ完全に回復していればウェブモンスターごときにそうかテリトロスの狙いはグラディオンか終わさせないライザスマッシュメリトロス 様にグラディオンは絶対に渡さないダイタリオン来てくれたか勇気健人お前はクラチショダイタリオングラディオンはどこだここだグラディオンだグラディオン 正確にはグラディオンのコアプログラムだウェブナイトの命と言うべきものだすまぬ勇気城健太グラディオンをこのような姿にそそんなグラディオンしっかりしろグラディオングラディオンななんだ反応しているウェブダイバーの声に反応している生きてるんだケント君グラディオンは生きているんだよグラディオン コアプログラムがあればグラディオンを蘇らせることができるだがもしそれを破壊されたら二度と彼はそんなことさせるもんかその通りだグラディオンは命を懸けて我を救ってくれた我の命にかけてもグラディオンを守る大太リオン僕にも協力させてほしい僕を僕を君のウェブダイバーにしてくれないか ダイタリオンだけじゃないグラディオンは僕たちマジカルゲートを救ってくれた何度も傷つき倒れでも僕たちを救うために戦ってくれた今度は僕たちがグラディオンを救う番なんだ だが我はお前の力を悪用したそればかりかお前の親友である結城健人と戦わせた君のせいじゃない悪いのはデリトロスだ一緒に戦おうグラディオンを守るためにデリトロスを倒すために二度とあの悲劇を繰り返させないために翔さん分かったお前こそ我がウェブダイバーだ また来た奴らは我らが引き受けるケントはその隙にグラディオンを再生するのだでもどうやってウェブナイトはウェブダイバーの心とシンクロすることによって無限の力を発揮するだったら再生することだって分かったよ翔さん 心配ないよグラディオン必ず俺が守ってみせる蘇らせてみせるからさあケント君早く行くんだ行くぞショー くぞダイタリオンおお なんだこれはああれはグラディオンを渡せグラディオンはわしのものだその声はデリトロス ラグターミナルが勝手に 俺が守る俺が蘇らせるんだデルトロス絶対お前なんかに渡すもんかケント君翔さん全世界に向けて配信されているのか ラディオンがケント君の正義の心とシンクロしたグラディオンケント君今だ君の正義の心でグラディオンを蘇らせるんだわかった翔さん蘇れ させるか ラディオンは世界のみんなを助けてくれた今度は俺の番だ俺がグラディオンを助けるんだ けている今の健太君にグラディオンを蘇らせることは少佐さあ結城ンとグラディオンを渡してもらおうか断る俺は必ずグラディオンを蘇らせるそしてデリトロスお前を倒すそうかならばここで滅びるがよいグラディオンプラルイ ラディオンプラグイグラディオンプラグイラディオンプラグイラディオンなんということだ1 0 0 1万30万グラディオンが助けた子供たち全員の思いが世界中から集まってきているこの大バーランドに なんだこの声は感じるよこれは心みんなの正義の心俺に力を貸してくれるのかありがとうみんな <laughs> よみがえれグラディ やった勇気健人よっしゃやった兄ちゃんクラリオンントありがとう君のおかげで私は再生することができた俺だけじゃないよ世界中のみんなのおかげさ世界の子供たちよありがとう君たちからもらったこの命決して無駄にはしない ブダイブだウェブダイブラジオ君がはいつも深い孤独の中で何よりも強く輝くけれどじゃないその背中をグラディオスーパークスノバだその体では無理だあとは私に任せろ心配するな決めたのだ 命ある限りグラディオンお前と共に戦うとよし行くぞノバモードだおおウェブチェンジンシャリオンアタックモード たかえっとあれカロンここで何してたなんかい目にてた気がケントなんか知ってるか教えるもう意地悪しないで教えるやったマジカルステーションが再生したぞ かマジカルステーションも元に戻ったんだよかったダイタリオンも加わってついに13体全てのウェブナイトが揃ったこれでマジカルゲートの守りは完璧だ、うん、よし待ってろよデリトロスお前は俺たちが必ず倒す のドアを開けるあの夜空に浮かんでる星く屑のように僕たちも輝けるさどんな夢もきっと全て信じることから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 を取り戻したマジカルゲートに再び異変がそして俺たちの前にデリトロスの戦士リュートが現れた新たな敵の出現とともに俺たちの冒険の旅が始まる次回「電脳冒険記ウェブダイバー強制転送デリトロスゲート GIF プラス8」